keturunan Firaun ni. Hari ni hak betul keturunan Firaun ialah daripada keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni hak jadi ketua dia sekarang ialah Ratu Ratu Elizabeth tu lah, tu lah ketua Merovingian lah. asal muasal keturunan Firaun. Dia adalah keturunan yang ke-43 sekarang. Cicit Firaun 43. Jadi bagaimana Firaun Firaun haduk Mesir boleh sampai ke Eropah? sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti iaitu dibawa oleh Cleopat Cleopatra yang bawa jadi keturunan-keturunan Fir'aun tu ada sampai masa Cleopatra Cleopatra ni dikhianati oleh adik dia dia dibuang di tengah padang pasir lalu masa tu berlakulah penjajahan Rom di bawah panglima Julius Caesar Julius Caesar. Ha, jadi dia umpan Julius Caesar, dia kahwin dengan Julius Caesar, akhirnya dia balas balik hak adik dia buat. Kemudian dia dibawa oleh Julius Caesar pergi ke mana? Pergi ke Rom lah. Pergi ke Rom telah menghasilkan keturunan tu. Daripada Cleopatra. Jadi ada pula berlaku clash selepas Julius Caesar meninggal antara siapa? Anthony ada dua panglima perang kalau tengok filem filem Night in the Museum, uh, Night in the Museum ke? Hak orang benda-benda museum boleh bercakap, hak roman dua orang hak banyak cakap tu. Antulah ha, pengganti kepada Julius Caesar tu. Ant- Anthony apa dah lupa? Uh, Mark Anthony. Mark Anthony, Mark Anthony ni bukan Mark Anthony suami siapa? Ah, ha, bukan suami Jennifer Lopez, suami Jennifer Lopez pun Mark Anthony juga. Ni Mark Anthony hak lain lah ni. Oh, Octavian. Mark Anthony lawan Octavian. Ha, lawan Octavian tu dua orang tu gambaran hak dua orang cakap banyak tu Mark Anthony dengan Octavian lah nak pecah dinding tu kan ha, jadi daripada tu lah lahir keturunan raja-raja di Sweden raja-raja di Itali raja-raja di apa semua keturunan tu lah keturunan Fir'aun hak dibawa oleh Cleopatra jadi hari ni hak jadi ketua dan pemangking kepada semua ialah Ratu Elizabeth keturunan mereka sebab tu mereka ni kahwin sumbang mahram mereka tak mau keturunan ni terlepas pada pada orang lain mereka kahwin anak beranak walaupun paling tinggi pun sepupu jangan kahwin dengan orang lain sebab mereka nak jaga darah ni jadi bila sebut macam tu otomatik anak menguasai Amerika mesti keturunan yang sama sebab tu siapa nak jadi presiden Amerika bukan setakat mesti orang Yahudi tapi mesti berdarah keturunan Fir'aun ingat selagi anda tak ada darah Fir'aun tak payah nak lobby saya nak jadi presiden Amerika dan jadi otomatik Barack Obama adalah cicit Fir'aun yang ke-43 dalam salah sila. Dia geng dia belakang tu. Apa ni sebelum ni siapa? George Bush, George W. Bush. Kalau belah belah ton, uh, belah Clinton dulu isteri dia tu. Sebab tu isteri dia lah ni duk jadi orang besar-besar. Memang ada link geng-geng tu saja. Itulah keturunan-keturunan dia. Tapi hak belah Namrus tang mana? Ablah Namrus ialah keturunan keluarga Rothschild. Rothschild tu kan, Illuminati hak 13 tu. Esther Colling, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Onassis, Lee, Renok, Rothschild, Rockefeller, Russell, Wendu. Baik, semua tu ada tugas tu. Semua ada tugas. Hak lebih kurang saya ingat, Esther tu dia akan menguasai bahagian sihir-sihir ha, jenis bahagian kita panggil apa manipulasi minda kalau calling ni kalau calling dia nanti saya calling kalau tak media ha, media saya ingat calling media lepas tu bandi ni bahagian pembunuh upahan kalau siapa-siapa dianggap boleh mengancam mereka ha, bawah bawah bandi itu pembunuh upahan kalau freeman tu bahagian persenjataan banyak jadi senjata-senjata anak lantik cari saintis-saintis anak cipta alat-alat baru bawah freeman lah. lepas tu Kennedy bahagian politik kemudian Lee ni bahagian Asia keluarga Lee bahagian Asia ada bawah kita tu kecil bawah kita tu tak payah sebut lah faham-faham lah keluarga Lee tu lepas tu keluarga Renok ni lebih kepada Arab dan Rokok arak dan rokok keluarga Renault Rothschild bahagian minyak Rockefeller bahagian kewangan perbanking Russell bahagian makanan hak fast food fast food tu lah KFC McDonald ke apa tu semua bawah rasa Wendung ni bahagian pemecahan akidah contohlah kita kata kalau nak buat syiah ke nak buat tu ke nak buat karuk-karuk tu Wendung punya kerja jadi mereka dah berangkai dah lebih kurang lah tu nanti itulah 12 jadi hak nombor 10 Rothschild itulah susu galuh keturunan 6 Namrus dengan yang ke sebelah Rockefeller tu jadi bergabung dengan Merovingian tadi membentuklah Freemason dengan ilu Illuminati hak ni lah duk kawal kita lah ni itulah sistem dia jadi faham lah tak hmm, bila faham wabillahi taufiq wal hidayah lah <laughs>